vocal. Même sans me a on est de art On golderie quand c'est pas débat. une Tommy, monte sur la barre. La jujuie quand je suis à la barre. J'ai la barre dans le brouillard. Même dans le noir, c'est clair mais clair. Moi et mon frère comme l'éclair. Tu nous suis, toi tu t'essouffles. Merde dans le père, merde dans le père, merde dans le père, Notre on l'a perdu. T'as voulu jouer et tu as perdu. Cette rue est sans issue. La daronne pleure car il pleut des deux. Les changements d'humeur perdu, atterri dans la foule Tu vis tes dernières heures, Pour mon pourri s'écroule La saronne pleure, car il pleut des nuits Des changement d'humeur, sans parler la foule Pas balle perdue, dans la foule Tu vis tes dernières heures, Pour mon fils s'écroule Tu vis tes dernières heures ton monde s'écroule Pas de cap, de scandale, ouais le train dans ta vocale Pas de cap, de scandale, ouais le train dans ta vocale T'as la dalle, ça te manque des balles Débuté, ça tâche du soir, même Zlatan bus Avec une balle hors de donne pas de signal Plus le jour que tu es né, ils ont jamais pensé que tu serais arrivé. Daronne pleure car il pleut des douilles, les changements d'humeur font parler la poudre. Une balle perdue atterrit dans la foule, tu vis des dernières heures, ton monde qui s'écroule. La daronne pleure car il pleut des douilles, les changements d'humeur font parler la une balle perdue atterrit dans la foule Tu vis tes dernières heures, ton monde qui s'écroule Tu vis tes dernières heures Ton monde s'écroule Pas de calme, ce scandale Ouais le drame dans ta Pas de calme, ce scandale Ouais le drame dans ta vocale Mais où est-ce pas c'est l'amour Marie avec la haine c'est la vie La terre en pleurs car il pleut des douilles Les changements d'humeur font parler la poudre Une balle perdue atterris dans la foule, tu vis tes dernières heures, ton monde qui s'écroule. La daronne pleure car il pleut des deuils, des changements d'humeur, sans parler la pauvre. Pas perdu, atterris dans la foule, tu vis tes dernières heures, ton monde qui s'écroule. Jason La daronne pleure car il pleut des douilles Des changements d'humeur font parler la poudre Une balle perdue atterrit dans la foule Tu vis tes dernières heures, ton monde qui s'écroule